Ok, très bien, merci. Euh, donc, euh, euh, ce soir, c'est une nouvelle réunion dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. C'est une campagne européenne, hein, donc l'idée, c'est que tout le monde se l'approprie et essaye de montrer pendant cette semaine, c'est là où il y a les projecteurs qui sont un peu braqués, pour, sur des initiatives qui vont en faveur de la réduction des déchets, avec les thèmes corollaires hein, sur le fait de produire moins, produire mieux, économiser les ressources de la planète, faire durer le matériel, euh, lutter contre euh, la, consommation à tout va. Alors, dans le cadre de cette campagne, euh, l'association Oisux, que je représente, donc, participe à un collectif qui s'appelle Beauvais en transition, et dont l'objectif, quel que soit le domaine, reste celui de la campagne SERD, c'est-à-dire donc effectivement faire durer le matériel, etc. Et d'habitude, nous faisons des stands localement, euh, auprès de notre public euh, dans les rues de Beauvais, dans le Beauvaisis, euh, dans les communes aux alentours, pour essayer de convaincre sur, faire des, sur le fait de faire des meilleurs choix pour une meilleure consommation. Mais là, avec le confinement et la visio, on a changé d'organisation et l'idée a été lancée de faire des séances d'information en virtuel, donc par le biais des salons. Donc du coup, l'association s'est lancée dans une série d'invitations et là, on termine la semaine avec deux soirées en rapport avec le réemploi des, ordinateurs et on sait que ça coûte très cher hein, pour, la planète. Et donc justement, il faut pouvoir économiser et réemployer. Et c'est pour ça qu'on a invité euh, la communauté Ebambuntu dans un premier temps. Et là, ce soir, euh, on va surtout parler de, de bien facile et des, puisque je vois l'affiche et c'est bien ce qui est écrit en gros. Voilà, donc euh, merci à, à, la communauté représentée par les deux expressions, hein, bien facile et Mabuntu, d'avoir accepté l'invitation. Et donc c'est avec plaisir qu'on leur laisse la parole. Bah, merci beaucoup, hein, Marc, Donc, bonsoir, bah, bienvenue à cette conférence. on a un petit écho. Est-ce que quelqu'un a un petit micro un peu, là. Ouais, ce serait bien. Il faudrait bien couper les micros, s'il vous plaît. Merci. ce serait cool. Merci beaucoup. Je pense que le son va être meilleur là maintenant. Euh, il n'y a, plus l'air d'avoir d'écho. Donc voilà, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Arpinux. Euh, Arnaud Perret, je suis président de l'association euh, Des Facile, qui est une association qui promeut le logiciel libre et l'accueil euh, aux nouveaux venus dans Debian. Et ce soir, je devrais normalement, dans pas longtemps, être accompagné par David, qui est cofondateur du collectif Emma Buntus. Alors, on tient d'abord à remercier Marc de l'invitation hein, <clears throat> qui, nous a permis de venir ce soir, donc qui fait partie de l'association OASUX. Euh, merci à Jean-Luc euh, de WebAssos qui nous a mis en place cette euh, plateforme de BBB, Big Blue Button. Et bien sûr, merci à Maury qui est en train de nous enregistrer et nous diffuser en direct sur YouTube. Salut à ceux qui nous regardent par là-bas. Alors, donc, dans le cadre de la campagne de réemploi, on va avoir deux conférences. La première ce soir qui va parler plus spécifiquement de ce qui se passe entre les deux communautés des biens faciles et Mabuntus et les outils qu'on a mis en place pour la campagne de réemploi. Et demain, il y aura Patrick, euh, qui fait partie du collectif co cofondateur, et Claude de l'association Nouveau Togo, qui vous présenteront le, le, reconditionnement associatif, avec, euh, pour exemple, des ordinateurs reconditionnés par Imabuntus et envoyés au Togo par l'association Nouveau Togo. Voilà. Donc, on va faire ça au niveau local, euh, France et Belgique, euh, pour ce soir, voir un peu ce qu'on peut faire au niveau individuel, et euh, voir un peu ce qu'on peut faire au niveau associatif. Ça, ce sera pour demain soir. Alors, le programme de ce soir, normalement, on a donc 10 minutes, mais euh, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, c'est rare que ça dure 10 minutes. Alors, donc, euh, on va commencer avec la campagne de reconditionnement. On vous expliquera euh, par quel outil on va procéder, c'est-à-dire la clé USB, la carte de reconditionneur, c'est-à-dire les personnes qui sont localement proches de vous, qui vont pouvoir vous filer un coup de main, les distributions qu'on a utilisées pour ce réemploi, et ce qui se passe après. Parce que c'est bien mignon de reconditionner les ordinateurs, mais euh, si c'est pour que les personnes retournent sous Windows six mois plus tard parce qu'ils n'arrivent pas à se faire l'environnement, euh, c'est pas bon. Donc il faut prévoir l'après-reconditionnement. Alors ça a commencé euh, très simplement cet été. Euh, moi, je m'occupais tranquillement de des biens faciles. J'ai été avec plaisir élu président cet été. Pendant ce temps-là, Patrick, lui, depuis quelques années, euh, reconditionnait au niveau associatif des ordinateurs avec Emabuntus et avait créé donc cette distribution à, ce, à cet effet. Et euh, du côté belge, on avait euh, notre ami Amaury, à Blabla Linux, qui lui reconditionnait des ordinateurs, mais voulait le faire un petit peu plus sérieusement, de façon un peu militante, si on peut dire. Et, et donc, c'est cet été qu'on s'est retrouvés tous les trois, puisque dès que je suis arrivé à des Debian faciles, j'ai eu envie de réunir les communautés sur Linux. Et euh, évidemment, Patrick a répondu positivement, même très très positivement immédiatement. Et euh, il m'a dit, ben voilà, moi j'ai un outil pour reconditionner les ordinateurs. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc euh, le projet de, de, cette campagne de reconditionnement, c'était vraiment bah, juste une réunion de personnes qui avaient envie de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, que juste balancer des codes et des fonds d'écran de temps en temps sur des forums, même si ça c'est rigolo. Et ça, il est tout de chaton, bien sûr. Alors, euh, on a commencé les tests simplement. Euh, Patrick euh, a donc déposé sur un Framagite, merci d'ailleurs à l'association Pramasos pour sa forge logicielle, a déposé sur Framagite toutes les sources qui permettaient de créer cette clé USB pour reconditionner celle dont il se servait pour l'association Yobotogo par exemple, qui vous présentera demain. Donc, euh, l'avantage d'avoir posé ces sources sur Git, merci encore Patrick de l'avoir fait, c'est que d'autres personnes ont pu se greffer au projet pour tester ces scripts, euh, tester le reconditionnement rapide avec différents matériels, avec des ordinateurs personnels euh, que tout le monde peut avoir chez soi, afin que cette méthode soit disponible pour les particuliers, euh, pour les personnes qui veulent faire comme nous un petit peu plus et qui sont bah, dans leur coin et ne savent pas trop quoi faire euh, parce que c'est pas legit, parce qu'ils n'ont pas appris le code, parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, mais qu'ils aimeraient quand même faire quelque chose. Donc le but du jeu dans cette campagne de réemploi, c'était vraiment de pouvoir adapter l'outil. Donc les tests ont commencé et là il y a Ange des Ténèbres qui est là ce soir, salut Ange, qui fait partie du collectif Tedomum et euh, qui euh, anime le site tugalère.com, euh, qui est donc venu et qui a fait beaucoup beaucoup de tests euh, avec Amaury, avec Blabla Linux donc, et Patrick. Du coup, bah, les tests étant concluants et les scripts étant améliorés, on a commencé le lancement de la campagne. Donc de mon côté, du côté des biens faciles, moi j'ai juste simplement demandé à nos chers administrateurs système, merci à ceux qui sont là ce soir, et à ceux qui ne sont pas là et qui ont fait le boulot. Euh, donc de créer une section euh, dédiée pour que chaque utilisateur puisse simplement retrouver de l'aide sur un forum de manière tout à fait traditionnelle. Euh, de l'autre côté, Amaury, lui, a commencé à teaser un peu, à faire ses petites bandes annonces et à annoncer à tout le monde qu'on pouvait reconditionner un ordinateur en moins de deux minutes. Alors, ça a eu son petit effet, puisque euh, la curiosité est un peu montée. Et euh, nous, de notre côté, on a continué à améliorer les scripts et à les tester. Et c'est ensuite qu'on a déposé, euh, c'est ensuite donc qu'on a commencé à déposer cette clé et à montrer à tout le monde comment est-ce qu'on pouvait faire. Alors, la fameuse clé magique dont on parle, c'est pas le truc, l'arnaque sur Internet dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, la clé USB de réemploi, c'est uniquement une association entre deux logiciels. C'est un truc logique, hein. Euh, c'est-à-dire qu'on prend euh, deux applications, on les détourne, on en fait autre chose, et euh, ça fonctionne toujours très bien la plupart du temps. Enfin, celle qu'on montre, ça fonctionne bien. Les autres, on ne vous les montre pas. Donc, le principe de la clé de réemploi, voilà comment ça marche. Euh, est un logiciel qui permet normalement de cloner, de faire une image système de votre disque donc c'est bonjour tout le monde. Euh, donc, euh, excusez-moi, Clunzilla <laughs> euh, donc, utilise une image système qui va être reproduite en miroir. Donc ça, c'est uniquement un logiciel de sécurité, en fait, c'est pratique. Vous faites une image disque, au moins, si vous plantez votre ordi, vous changez de disque, vous remettez votre image, et c'est bon. Multisystem, de son côté, c'est un autre logiciel qui permet, lui, de tester des ISO en les mettant simplement sur une clé USB. Vous prenez une clé USB, vous mettez Multisystem dessus, vous posez des ISO, et euh, Multisystem va pouvoir vous permettre de euh, tester ces ISO. Merci d'ailleurs à François Fab, qui est euh, le développeur de Multisystem et qui a beaucoup aidé aussi au développement et au test des scripts durant toute la phase de développement. Donc, comment ça marche cette clé ça, va être un petit peu technique, deux secondes, mais ça ne va pas être très long, vous inquiétez pas. Alors, en fait, on utilise Multisystem qui va prendre une partition d'une clé USB. Et euh, sur cette partition, au lieu de mettre une ISO classique à tester, on va mettre une ISO de CloneZilla, le fameux logiciel qui permet de cloner des systèmes. Euh, ce système CloneZilla, on s'en est servi préalablement pour cloner un système préinstallé, des Mabuntus ou de Debian, des F-ISO. Donc ça a créé une image disque qui peut être facilement utilisable on dit à CloneZilla par quelques scripts qui ont été euh, donc conçus par Patrick et testés par tout le monde, on dit à CloneZilla non pas d'aller tester une ISO, mais d'aller chercher un clone particulier. Multisystem, lui, se charge d'aller euh, directement démarrer sur CloneZilla, et de CloneZilla, on passe au choix d'un des clones, soit Ubuntu, soit ISO, soit un clone personnalisé, euh, disponible avec Linux Mint, etc. Blabla Linux en a fait quelques-uns. Donc voilà le principe. On prend une première partition, on met CloneZilla dessus avec multisystème, et sur l'autre côté, sur l'autre partition, on met euh, donc les images disques que l'on souhaite utiliser. On branche cette clé, on goûte dessus, on choisit le clone qu'on veut, et deux minutes ou six minutes après, selon le matériel qu'on a, on a un ordinateur intégralement reconditionné. Voilà, donc ça, c'est la méthode de base. C'est la méthode qui a été utilisée pendant euh, plusieurs années par Patrick et qui a été perfectionnée et qui maintenant est, euh, disons, euh, utilisable par quasiment n'importe qui qui sait suivre à peu près un tuto. Alors justement, parce que c'est bien mignon de parler d'un principe comme ça, mais dans le livre, on a quand même l'habitude de partager les sources et aussi de partager les connaissances. Le principe, donc, ça a été, après l'annonce euh, de la sortie de cette clé et la disponibilité de cette clé, c'est d'expliquer à tout le monde comment ça marche, comment on peut faire ça soi-même. Alors, bon, vous aurez les liens, hein, tous les liens à la fin euh, avec la présentation, etc. Mais euh, pour l'instant, je vous parle juste de ça. On a donc publié un tutoriel en PDF simple. Voilà. Ça, c'est uniquement, pour les, uniquement pour les systèmes Debian, Debian dérivés. Et ensuite, Amaury, lui, a fait toute une série de vidéos. Merci Babel Linux encore une fois. Euh, donc, euh, Amaury a fait toute une série de vidéos dans tout type de situation, c'est-à-dire avec ordinateur UEFI, non UEFI, des vieilles bécanes, des bécanes modernes, euh, en utilisant des clones des Mabuntus, des clones de DFISO, donc ISO facilitante que je vous présenterai tout à l'heure, et aussi en utilisant la Debian, en utilisant Linux Mint, et enfin en utilisant le mode OEM, c'est-à-dire euh, le mode utilisé par les entreprises pour préinstaller les ordinateurs ce qui permet de faire un clone système et en plus de laisser l'utilisateur final personnaliser euh, à la fin son système, ce qui est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on avait publié tous les tutos, euh, il fallait quand même... Euh, il y a un moment où, oui, ça demande un petit peu de jQuery, c'est vrai. C'est-à-dire ouvrir un terminal, c'est-à-dire selon les environnements, ça marche d'une façon ou d'une autre. On a essayé de montrer tout ça le plus possible dans la documentation, mais il y a autant de situations d'ordinateur et de système d'exploitation, comme vous le savez. Et donc, euh, il y a toujours un moment où oui, il y a un petit peu de bidouille. Alors, comme il y a un petit peu de bidouille de temps en temps, notre cher euh, Amore euh, s'est proposé de vendre des clés à prix coûtant que lui préconditionne, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez sur son site, il y aura les liens encore une fois après. Euh, donc, euh, vous allez directement sur son site et euh, vous commandez une clé selon le système que vous voulez, c'est-à-dire soit avec Emabuntu, soit avec Emabuntu et les données de logiciels libres. Euh, ça, j'essaierai de vous en parler un petit peu tout à l'heure, normalement j'aurai le temps de vous en parler un petit peu, qui sont les deux. Je vais en parler tout à l'heure, je préfère, ne dévions pas trop. Donc, pardon, Amaury donc, se propose de préparer les clés. Il suffit de lui envoyer la configuration que vous souhaitez, et c'est des clés de 32 Go d'excellente qualité euh, en USB 3, si je ne me trompe pas, et euh, qui sont vendues 10 euh, euros avec les frais de port pour la France, un truc comme ça. Voilà. Voilà, Patrick nous a mis le lien dans le chat si vous voulez aller voir, c'est cool. Donc pour celles et ceux qui bah, soit ne savent pas exactement quelle clé acheter, qui ont peur de se faire arnaquer ou ce genre de truc, soit qui n'ont pas envie, pas le temps de bidouiller et de passer du temps à télécharger ou qui ont une connexion pourrie, eh ben, il suffit de, voilà, d'aller, acheter la clé en gros chez Amaury. Ça vous coûtera euh, bah, juste le prix d'une enveloppe en plus de la clé USB. Sinon, il a la gentillesse de le faire euh, gratuitement. Merci beaucoup encore à toi. Alors, voilà l'outil. Alors, l'outil, on a vu, c'est donc cette fameuse clé USB. Euh, maintenant, il nous fallait des gens, des gens pour s'en occuper ces clés. Parce que, effectivement, on peut faire confiance à quelques Jigs pour s'amuser à tester, mais il y a un moment où il faut reconditionner dans le réel. Euh, et c'est là qu'il nous fallait un autre outil, un outil euh, là de présentation. Et c'est là qu'on a lancé donc la carte des reconditionneurs. Donc sur, euh, sur des murs faciles, on a lancé cet appel. Il a été relayé sur les réseaux par Blabla et Ange des Ténèbres et patrie des Mabuntus, pour que les gens puissent venir s'inscrire s'ils se sentent compétents, ou s'ils ont déjà les compétences, s'ils le faisaient déjà avant, pour utiliser cette clé ou pour reconditionner les ordinateurs. Le but du jeu de cette carte, c'est pas de faire une carte de vendeur, euh, même s'il y a des professionnels sur cette carte. Le but du jeu, c'est surtout de montrer qu'en tant que particulier, on peut aider les personnes localement, donc effectivement dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, euh, bah oui, c'est tout à fait écolo, on fait dans le local, c'est-à-dire que plutôt que de, confier son, ordinateur à l'entreprise ou n'importe quoi, on peut, ou n'importe qui, on peut euh, aller sur cette carte et euh, voir qui dans le coin, vous avez vu, il nous manque un petit peu de monde au centre, hein, s'il y en a qui veulent venir, c'est avec plaisir d'ailleurs, donc qui dans le coin peut procéder à un reconditionnement. Alors, ce sont des reconditionnements soit par des particuliers, il y, a 34 inscrits pour l'instant. Donc en deux mois de campagne, c'est déjà très bien, on est très content. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui sont inscrits. Donc il y a donc euh, une vingtaine, 20 particuliers euh, qui se sont inscrits et 14 euh, associations et reconditionneurs professionnels, c'est-à-dire des, associations qui, comme nous, promeuvent le logiciel libre et qui le font bah, de façon soit associative bénévolement, soit associative de façon professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec de petits, de petits coûts en gros, ça vous fait à chaque fois euh, un ordinateur reconditionné. J'ai jamais vu un ordinateur à plus de 100 euros euh, sur les espaces de reconditionnement qui sont notés là. Donc encore merci à eux pour ces, euh, pour petits prix, parce que mine de rien, ça coûte du temps de reconditionner ça. Voilà, alors si vous vous sentez capable de reconditionner, s'il suffit juste de lire le tuto et l'essayer chez soi, si vous vous sentez capable de reconditionner, ou si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, je vous en prie. Il suffit de, les liens seront à la fin, comme d'habitude, d'envoyer un mail à arpinux.org et euh, avec euh, quelques informations, le nom, euh, la localisation, une adresse mail, le tarif, donc gratuit ou par devis ou en forfait, comme vous voulez. Et la remarque, bah, les remarques, en fait, c'est ce, les, les, distributions de vous comptez installer dessus. Donc, il y en a qui préfèrent travailler avec euh, ben, avec, Google, avec Linux. Euh, par exemple, lui, il travaille avec Defiso euh, et Ubuntu, et il fait aussi Linux Mint. Mais vous pouvez tout à fait décider de reconditionner l'Ubuntu, de reconditionner la distribution que vous utilisez. Ça, ça pose aucun problème, il suffit juste de le noter pour que les gens qui viennent vous voir après soient informés. Voilà. Donc ça, c'est notre outil numérique qui permet de localiser les gens, de trouver facilement des personnes qui sont compétentes pour utiliser la fameuse clé de réemploi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, euh, la clé de réemploi utilise différents systèmes d'exploitation, on l'a dit. Le premier système d'exploitation, évidemment, est Pourquoi La distribution tout terrain ce petit titre euh, machin. Eh bien, Ubuntu, c'est euh, la distribution éducative, pédagogique et éthique qui est utilisée dans un milieu associatif, c'est-à-dire qu'une la distribution utilisée pour les, par les collectivités, les écoles, les associations, et qui est aussi utilisé au niveau associatif pour envoyer, reconditionner et envoyer des ordinateurs par le biais de l'association Togo, dont Patrick et Claude parleront demain soir à partir de 18h sur le même channel normalement. Voilà. Euh, donc, c'est une distribution tout-terrain et lourde. Alors, lourde, ça ne veut pas dire qu'elle démarre euh, avec 2 euh, gigas de RAM. C'est lourde parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de logiciels intégrés. C'est un reproche qu'on lui fait, mais en fait, c'est prévu tout simplement parce que Mabuntu, c'est une distribution qui, doit être, peut et qui doit être euh, utilisée hors ligne. Alors, euh, bah oui, parce que effectivement, dans les coins paumés d'Afrique, quand ils livrent une vingtaine d'ordinateurs à une salle, les connexions Internet sont euh, pas forcément stables. Et donc, il faut absolument pouvoir proposer un système d'exploitation qui offre tout ce que Linux fait de mieux. voilà, donc Patrick, lui, a fait le choix, par exemple, d'utiliser deux navigateurs Internet, euh, d'avoir deux éditeurs de texte, d'avoir etc. Donc ça peut paraître euh, bizarre d'avoir des doublons. Dans la plupart des distributions Linux, ça ne se fait pas, on essaie d'avoir quelque chose de minimal. Mais là, dans cet objectif de réemploi, dans cet objectif de reconditionnement, dans cet objectif de pouvoir être utilisé en ligne, et même Bluetooth, c'est tout à fait euh, pertinent. Et tous les choix qui sont faits s'adaptent très bien. De l'autre côté, euh, on a donc euh, la deuxième distribution qui est DFISO. Alors DFISO, c'est une distribution Debian pure, avec quelques petits ajouts et beaucoup de bugs. Voilà, donc euh, en gros, c'est une distribution qui est prévue pour les grands débutants, les personnes qui, qui même ne connaissent rien au clavier ou à la souris, ils peuvent s'initier à l'informatique avec DFISO. Et là, c'est plutôt un environnement minimal, c'est plutôt un environnement léger, euh, avec euh, assez peu de logiciels intégrés en fait par défaut, le minimum nécessaire pour pouvoir travailler. Euh, mais cette distribution, elle est surtout faite pour faire débuter les gens, que les gens se sentent à l'aise, qu'ils aient la doc disponible très facilement, qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes, parce que c'est le, même problème si on se retrouve à enfermer les gens dans une distribution libre, ça n'a absolument aucun intérêt. L'intérêt, c'est que les gens puissent découvrir par eux-mêmes, se former par eux-mêmes, et au cas où, s'ils ont besoin, qu'ils aient une communauté derrière qui puisse les aider. Donc, dans le projet des FISO, on a euh, cette optique-là d'accueil des, nouveaux venus. C'est pour ça que les deux distributions sont parfaitement complémentaires pour la campagne de l'emploi, parce que ça permet, euh, en tant que bénévole, hein, les reconditionneurs peuvent proposer donc aux utilisateurs, ces deux systèmes-là qui vont s'adapter parfaitement à ce que eux, à, leurs besoins quotidiens. Soit c'est une association qui vient qui a besoin d'une école, ou qui refait un petit parc informatique, qui a besoin de reconditionner leurs ordinateurs, euh, il vaudrait mieux qu'ils choisissent une distribution comme tous, qui pourra proposer euh, tous les logiciels pédagogiques, euh, éducatifs, comme j'ai compris, etc., voilà, bien connus, et qui sont, qui sont intégrés de base, euh, comme Scratch par exemple, plein de, plein de logiciels. Et en revanche, euh, pour euh, une utilisation basique, c'est-à-dire l'utilisation de LibreOffice avec les documents préformatés, aller sur le net de temps en temps, regarder des photos de famille et des vidéos. là, il n'y a absolument pas besoin, c'est vrai, d'avoir une distribution aussi complète que ça. DFISO peut parfaitement convenir, surtout que les outils facilitants qui sont livrés avec DFISO s'enlèvent d'un clic, il suffit d'enlever le menu, est dans le panel, et voilà, ça y est, on a une distribution euh, des normal. normales. Donc les deux distributions sont parfaitement complémentaires. On a essayé euh, d'en rester là, on peut dire, mais c'était sans compter sur notre cher Amorib, la Linux, euh, qui, ben, qui lui était utilisateur de Linux Mint. Alors effectivement, il reconditionne avec Ubuntu, il reconditionne avec Debian, mais il a fait beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur Linux Mint, c'est un utilisateur confirmé de cette distribution. Et donc, il a proposé euh, de faire euh, des reconditionnements avec Linux Mint. Il a montré comment faire. Il a publié plusieurs tutos. Je laisserai euh, tranquillement poser ses liens s'il veut. Et vous irez sur sa chaîne. il a, sur sa chaîne, il a fait excusez-moi, <laughs> une playlist à propos du réemploi, à propos du reconditionnement. vous trouverez vraiment au moins une vingtaine de tutos qui expliquent comment faire. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a reconditionné Parce que euh, qu'on ait choisi euh, DFISO, qu'on ait choisi Emabuntu ou Linux Mint, on se retrouve généralement dans le même cas de figure à peu près dans toutes les associations, c'est-à-dire avec un taux de retour qui grimpe en flèche au fur et à mesure que le temps passe et que bah, les gens n'arrivent plus ou n'arrivent pas à prendre en main leur système euh, tout simplement parce qu'ils sont perdus, euh, parce qu'il y a 50 000 forums, il y a 50 000 tutos, euh, etc. Et donc, dès qu'ils vont chercher l'information quelque part, ils se retrouvent inondés d'informations. Alors, c'est parfait, on adore toujours s'éparpiller dans les livres, c'est très bien, sauf que pour un débutant, l'éparpillement, c'est pas fabuleux. C'est pour ça que, que ce soit dans les FISO ou dans tous, sont intégrés une documentation qui s'appelle Les cahiers du débutant. Alors, Les cahiers du débutant, c'est euh, une documentation, ça fait 300 pages, mais vous n'êtes pas obligé de lire toutes. Euh, c'est surtout pour s'initier à l'informatique, c'est-à-dire que euh, vous avez vraiment toute l'explication, bien sûr, un petit paragraphe sur des Debian un petit paragraphe éthique qui explique de on vient et comment on fait ça, mais on ne va pas vous saouler pendant des heures, ça ne dure qu'un chapitre. Euh, après, on attaque direct avec euh, bah, l'explication du clavier, de la souris, euh, sur quel bouton on appuie, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, et ensuite la présentation complète des différents bureaux. Et voilà, donc toujours dans la même optique, proposer, pas imposer, montrer un peu tout ce qu'on peut faire, montrer un peu tout ce qui existe sur des biens avec des liens, bien sûr pour pouvoir rejoindre directement, sans se perdre, euh, dans ce brouhaha linuxien, c'est vrai, de temps en temps. Donc euh, voilà, sont aussi euh, intégrés dans la campagne de réemploi des mini-tutos vidéo, puisque le texte, ça peut paraître rébarbatif, aller consulter des wikis, aller consulter de la des fois c'est long et c'est chiant. donc on a décidé, en en accompagnement de la campagne de réemploi, au même moment, en début septembre, de lancer une fois par semaine des DF Mini Tuto. Alors c'est sur une chaîne TIRTUBE. merci encore à TDM pour l'hébergement. Euh, donc c'est sur TIRTUBE. Chaque lundi, euh, il y a un petit tuto qui fait entre 3 et 5 minutes et qui explique très simplement euh, les premières choses qu'on fait avec son ordinateur. Alors ça va de, par exemple, bah, la mise à jour du système, comment configurer son, sa barre de tâches, comment euh, euh, installer le navigateur Tor et s'en naviguer anonymement, euh, mais, mais aussi des trucs un petit peu plus précis par exemple, comment s'inscrire sur un forum, très précisément, parce que c'est vrai que la démarche peut paraître un peu confuse pour certains nouveaux utilisateurs. Bah oui, parce que si on veut trouver, si on cherche de l'aide, si on veut trouver l'aide auprès de la communauté, il faut déjà s'inscrire sur un forum. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, chaque lundi, une fois par semaine, il y en a une quinzaine de postés pour l'instant, euh, il y a un nouveau mini-tuto qui débarque. Et donc, euh, ça aussi, ça permet bah, de, favoriser le réemploi dans la mesure où euh, les gens ont l'habitude, les utilisateurs ont l'habitude de, de, pouvoir se débrouiller. Il faut absolument ne pas les enfermer dans un système libre. Oui, c'est bizarre comme phrase, mais ça existe. Et c'est ça le, but du jeu. Euh, que ce soit chez Ubuntu chez, euh, ou chez Debian de façon générale, et euh, chez Debian Facile plus particulièrement, l'accent est vraiment porté sur l'apprentissage, et l'apprentissage personnel. Alors, parfois, on nous dit, oui, mais vous nous répondez avec des lignes de code, etc. Bah oui, tout simplement parce que, faites-le, vous allez voir, ça fonctionne, tout simplement quand vous demandez à un charpentier comment est-ce qu'il faut tenir un marteau pour ne pas se taper sur les doigts, vous regardez faire, euh, et vous faites pareil, et ça vous pose aucun problème. ah bah oui, c'est comme ça, on se sert d'un marteau comme ça. Voilà. Et ben, un ordinateur, c'est exactement la, même chose. Il y a un moment où il faut utiliser le terminal, c'est possible, euh, n'importe qui peut le faire, il suffit de le faire une fois, on voit comment ça fonctionne, et comme le marteau, après là, on se fait plus mal, tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça que sur les biens faciles, euh, on a effectivement une communauté plutôt riche, c'est-à-dire on a une documentation complète. Alors évidemment, il y a des cahiers du débutant qui sont intégrés, mais il y a aussi un wiki qui est ouvert aux utilisateurs. Donc ça permet à tout à chacun de venir apporter sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, de venir euh, en disant, ben voilà, le tuto est complet, mais moi, sur mon matériel, sur cette machine, ben en fait, il faut faire ça et pas si, Très bien, et eh ben il le note, ce qui fait qu'en cas de recherche, la personne qui a le même matériel que vous, vous l'avez aidé. Merci beaucoup. Donc à tous les contributeurs qui participent au wiki, au forum, qui aide, qui entraide les nouveaux utilisateurs. Merci. Euh, il y a donc cette documentation qui est ouverte aux utilisateurs. Il y a le forum, bien sûr, un forum d'entraide avec, une, encore une fois, une section dédiée spécialement au conditionnement. Donc, euh, soit vous êtes utilisateur ça, bien sûr, venez avec plaisir, on, sera là pour vous accueillir. Mais euh, si vous voulez plus particulièrement parler du réemploi, particulièrement, plus particulièrement parler du reconditionnement, du matériel compatible, de comment ça fonctionne, si vous avez des questions sur les tutoriels, si vous avez des questions plus particulières à Maureen à lui poser. Il vient aussi voir de temps en temps, Patrick aussi. Donc euh, n'hésitez pas, venez dans la section. Euh, vous aurez les liens toujours pareil à la fin. Et vous trouverez euh, tout toute l'entraide que vous pouvez. Pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, ah, Merci <laughs> Merci, c'est ça que je voulais dire. Euh, merci. <laughs> Oui, oui, parce que, pourquoi oublier, euh, Marc, il y a des gens, à chaque fois j'oublie et tout, je les vis. Alors merci, alors je vais le lire parce que même si ah, Donc à Marc de l'association OASUX pour son invitation, euh, à Jean-Luc pour la mise en place du salon de visioconférence qui était donc propulsé par BBB Big Blue Button. on a essayé avec Jitsi, hein, ça marchait plutôt pas mal. On va absolument pas cracher sur Jitsi, ça marche très bien. Pour des conférences... Pas, à, 50 voilà, pas 50, entre 3 ou 4 potes, ça marche très bien. Mais c'est vrai que BBB offre vraiment beaucoup plus de, configurations possibles. Merci beaucoup à Patrick d'avoir aussi pris le temps de prendre en main le, bousin, comme on dit, et de nous avoir collé les carrés pour pouvoir être modérateur et faire ce qu'il faut. Merci à Jean-Luc donc pour l'espace. Merci à Patrick David qui, euh, je ne sais pas s'il est passé ce soir en fait. Désolé, j'ai absolument pas regardé le chat. J'étais fixé sur. Non, je ne l'ai pas vu, euh, Arnaud. D'accord. Je l'ai pas encore vu là. <laughs> on lui passe le bonjour. Et, euh, et euh, bien sûr, à Yves, qu'on a vu hier, enfin, que j'ai croisé pour la première fois en vrai hier soir, mais euh, qui est le rédacteur principal, en fait, avec Patrick de la communauté Mabuntus, qui est aussi, aussi celui qui a traduit les cahiers du débutant en anglais. Donc, merci encore pour tout son travail merci au collectif Imabuntus parce qu'ils ne sont pas que deux ou trois. Euh, merci bien sûr à Amaury, à Babel Linux pour tout le boulot qu'il a fait au niveau des tests et euh, au niveau des vidéos, surtout des retouches de vidéos, parce que ce que vous voyez, c'est le final. Euh, il y a au moins 25 modifications sur le serveur Git. Donc encore, merci d'ailleurs à Framasoft pour l'espace Git. Merci à Angé Ténèbres de tugalère.com et de Tedomum. fait partie des chatons, CHATONS, je suppose que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, tapez, chez, ça a été lancé une, une initiative de chez Framasoft. C'est justement pour décentraliser les services web. Encore une fois, proposer des alternatives différentes. Euh, un principe cher à notre euh, ami Marc de chez Wasux, qui lui adore les alternatives, tant que ce n'est pas les GAFAM. Euh, donc, merci. <laughs> Merci beaucoup donc aussi à Live Linux qui héberge des clones, parce que les clones ça pèse lourd et donc euh, ça demande de l'espace, du serveur, de l'infrastructure. Merci à eux, merci évidemment à l'association des murs faciles, à tous les premiers testeurs et contributeurs sur Git et à nos 34 inscrits pour l'instant, j'espère plus dans pas longtemps, euh, reconditionneurs euh, volontaires, professionnels ou particuliers qui ont bien voulu nous écrire et s'inscrire sur la carte pour filer un coup de main à tous ceux qui veulent reconditionner du matos et utiliser des logiciels libres. et voilà. Et, tu n'as tu as pas oublié de te remercier toi-même de bien facile, donc euh, c'est parfait. la, ah liste à l'oral, la liste à l'oral était bien plus longue que, le, que la fiche que l'on voit, mais c'est <laughs> très bien. Et ah, donc, en tous les cas, euh, ce que euh, impressionnant le nombre de personnes ce soir. Nous on n'a jamais fait de réunion avec autant de monde. Et puis aussi, euh, je trouve très, impressionnante, euh, enfin, très impressionnant le développement de la communauté autour des Ubuntu avec toutes les ramifications euh, telles que vous les avez décrites ce soir, et il y en aura encore demain.